бир бір мүрзөнү айланып бара жатып клоон жатқан мүрзөгө көзі түшүп қалады. караса жана ташқа бир жазып жазып тұр. анан экөө кызыгып бул кулоон тирик мезгилинде адамдарды күлдүрүп жүрчү эле өлгөндөн кийин дагы бир күлкүмүштүү бир нерсени жазып койсо керек деп қызығып жанагы таштағы жазууну оқиды. караса оң тарапқа жүр деп жазып коет экөө шаршап шаршап кызыгып оң тарапта эмне бар экен деп оң тарапқа барады. оң тарапқа барса эми сол тарапқа жүр деп жазып коет экөө ерте алып кайрадан сол тарапқа барады екеуі ошол жерден айланып айланып эч нерсе таппай бұл клоун өлгенде де жөн жатпай биздин үстүбүздөн күлүп атабы эмне деп қайра жаңағы мүрзөнүн үстүнө келет Келіп жакшылап қараса жаңағы астына кичинекей қылып айланып айланып баары бир ошол жерге келесің деп жазып тұр.